Yeah. Makin ku kasih padanya Makin ku Aku kasih padanya Aku kasih padanya Dekat Tuhan, dekat Allah Aku kasih padanya